ассалаумағалейкум достор бүгін сіздерге жардам сұрап қайырылып жатамыз алдымда тұрған бек мырза тез араның ішінде операцияға мұқтаж операцияға 35 мың доллар ақша қаражат сұрап жатышады операция турцияда жасалады ақшаның э, жарымынан көп суммасы чогулган буюрса бир сумма жетпей жатат ошондуктан колуна бар кайдыгер карабаган инсандар болсо колуңуздардан келишинче астында турган номерлерге акча каражатын которсоңуздар иншалла бек мырзаны дагы басып біздің арамызда қосылып жүріп кетүүсүнө себепчи болып қаласыздар бек мырза өзүңүз жөнүндө бир айта кетсеңиз кандай болған эмне болгон ассаламу алейкум кыргыз ошо күндөн айдын султаны болгон ошо рамазан айында сиздер менен көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын мен ошол эки миң он жети ушу москва жергесинде иштеп атып ошо стройкадан жыгылып белиме жаракат алган ушул жерде азыр бишкекте үч жолу операция болдум бирок эч кандай жыйынтык болбоду үш жыл ошо ордунда тура албай больницада жаттым азыркы ошода ошо э, былтыр э, август айында турциядан чакыруу кат жөнөткөн ошо операция кылганга бирок көп суммага кеткендиктен отуз беш миң доллар акча жоктугунан менден ошо кете албай ошо бир жыл убакыт өтүп кетти азыркы учурда ошо жарым көп акча чогулган ошо он эки миң доллардай акча жетпей атат ошо топтолуп калса мен дагы барып операция болуп жакшы болуп келейин деген ниеттер бар ошо кыргыз элим ошо ар бир момун мусулман бир туугандар колуңуздан келишинче жардам берип коюңуздар ошо аз калды жақсы болып келіп ше ел жұртыма қызмет қылып ше шынымен ниеттерім бар құдай қаласа парыздарға теңдес болып қалайын өмірге ұзын болсын ешқашан ұрбағыңла рахмат парыздарға анықтан достар келіңіздер ұшындай жақсылық іште жарышалы ұшындай рамазан айының ақырғы күндерінде сіздерден жардам сұрап қайырылып жатат қолыңыздардан келишинче кайдыгер қарабай ушул бір туғаныңызға жардам беріп коелу ассаламу алейкум